गुड आफ्टरनून एवरीवन आज हम डिस्कस करते हैं डिविडेंड शेयर के बारे में कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर अगर डिविडेंड्स दिया जाता है तो हम उसके संबंध में क्या एंट्री करेंगे कैसे करेंगे आज डिस्कस करेंगे कि जो डिविडेंड्स दिया जाता है ये हमारा कहाँ से पे किया जाए कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कई एक्विजेशन प्रॉफिट में से भी दिया जाता है कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि पोस्ट एक्विजेशन प्रॉफिट में से भी दिया जाता है रीज़न ये है कि जिस पार्टिकुलर टाइम अवधि को समय अवधि को एक्विजेशन किया जाता है वो साल के बीच में कभी भी किया जा सकता है और डिविडेंड्स पूरी साल का पे किया जाता है तो उस कंडीशन में जिस तारीख को एक्विजेशन किया गया है उस तारीख से पहले का जो डिविडेंट है वो प्री एक्विजेशन डिविडेंट माना जाएगा और प्री एक्विजेशन प्रॉफिट में से ही उसको कैलकुलेट करेंगे वो हमारा कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है और कैपिटल नेचर का ही उसको कंसिडर किया जाएगा जो पोस्ट एक्विजेशन डिविडेंट होता है या बाद की अवधि का डिविडेंट्स होता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में दिखा दिया जाता है अब सिचुएशन ये आती है कि जो डिविडेंड शोल्डिंग कंपनी के द्वारा रिसीव किया जाता है वो कई बार रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए लाभों में दिखा दिया जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा दिया जाता है जो कि गलत है परी एक्विजेशन डिविडेंड्स की बात हो रही है परी एक्विजेशन डिविडेंड अगर लाभों में से पे किया जाता है और उसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम शो कर देते हैं तो वो एक सैद्धांतिक एरर है उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे जो डिविडेंड हमें रिसीव होना चाहिए था वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है तो सही एंट्री उसके संबंध में क्या होनी चाहिए थी bank account debit to share in subsidiary company जो एंट्री हमें पास करनी होगी वो एंट्री क्या होगी bank account debit to share in subsidiary company गलती से जो हमने एंट्री की वो क्या एंट्री रही होगी bank account debit to statement of profit and loss account क्योंकि हमने उसको प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर दिया जो डिविडेंट प्राप्त हुआ होल्डिंग कंपनी को उस डिविडेंट को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया अगर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया है तो एंट्री क्या की होगी bank account debit to statement of profit and loss account और इन दोनों के लिए रेक्टिफिकेशन जो एंट्री की जाए वो क्या की जाए कि जो वास्तव में कैपिटल नेचर का था जहां हमें शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना था शेयर इन सब्सिडरी कंपनी को क्रेडिट करना था वहाँ हमने क्रेडिट किसको किया statement of profit and loss account credit किया तो बैंक अकाउंट दोनों ही सिचुएशन में डेबिट हुआ है बैंक अकाउंट हमारा दोनों ही सिचुएशन में डेबिट हुआ है बैंक अकाउंट की एंट्री जो है वो सही है लेकिन गलती कहाँ हुई है कि share in subsidiary company credit होना चाहिए था और क्रेडिट हमने कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को तो इसके लिए सही एंट्री क्या की जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को तो वापस डेबिट कर दिया जाए और शेयर इन सब्सिडी कंपनी को क्रेडिट कर दिया जाए इसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्री जो होगी वो होगी statement of profit and loss account debit to share in subsidiary company ये रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री के रूप में हम एंट्री करेंगे अब इसका एक क्वेश्चन देखिए ये कहता है कि 9000 share of S limited were acquired by S Limited thirteen lakh sixty five thousand on April first two thousand 2014 On which date? The profit and loss of us Limited showed a credit balance of at three lakh twelve thousands एक अप्रैल 2014 को एक्विजेशन किया जाता है और उस पार्टिकुलर डेट को जो प्रॉफिट का बैलेंस दिखा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखा रखा है वो तीन लाख बारह हज़ार रुपये का दिखा रखा है in September 2014 S limited declare a dividend सितंबर के महीने में डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है सितंबर 2014 में डिविडेंड डिक्लेयर करती है 10 percent for the year ending thirty first March two जो साल हमारा 31 मार्च 2014 को समाप्त होना था जो साल हमारा 31 मार्च 2014 को समाप्त होना था उसका डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है सितंबर 2014 में और 10 परसेंट रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है credited its dividend to its statement of profit and a loss account और ये जो dividend है एस लिमिटेड क्या करती है इसको क्रेडिट कर देती है dividend is in profit and loss statement इस लाभ को प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट थी या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्रेडिट कर देती है on thirty first March two thousand fifteen the balance of two companies appear as follow दोनों कंपनियों की जो बैलेंस शीट है वो हमें दी हुई है तो यहाँ पे हमें डिविडेंड्स देखिए सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर दिए हुए हैं इक्विटी शेयर दिए हुए हैं सौ रुपये का एक इक्विटी शेयर है तीस लाख रुपए और बारह लाख रुपए बारह लाख रुपए के ऊपर डिविडेंड्स अगर डिक्लेयर किया जाता है दस परसेंट की रेट से एक लाख बीस हजार रुपये हमारा डिविडेंड हो जाता है बारह लाख का दस परसेंट एक लाख बीस हजार रुपये हमारा डिविडेंड बनेगा उसके बाद general reserve on thirty first March two thousand fourteen 2014 को इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है देखिए 2015 को बैलेंस शीट हमारी दिखाई हुई है इकतीस मार्च 2015 को और जनरल रिजर्व हमारा 2014 की डेट का दे रखा है तो इसका मतलब ये हमारा पुराने वाला जनरल रिजर्व है और इसमें किसी तरह का करंट ईयर में कोई चेंज नहीं हुआ है ये सारे का सारा हमारा कैपिटल नेचर का कंसिडर किया जाएगा दोनों चीज़ें general reserve and profit and loss statement उसके बाद आती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे रखी है नौ लाख साठ हज़ार रुपए की और तीन लाख नब्बे हज़ार रुपए की ये हालांकि इसके आगे डेट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के आगे तो ये करंट ईयर का हम मानेंगे इकतीस मार्च 2015 को हम बैलेंस मानेंगे करंट ईयर के बैलेंस इसको कंसिडर करेंगे पुराना जो बैलेंस था सब्सिडरी का वो तीन लाख बारह हज़ार रुपये का था अब बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट का कितना है तीन लाख नब्बे हज़ार रुपये है तीन लाख बारह हज़ार प्लस ये सिक्सटी एट थाउजेंड बनेंगे I think sixty eight thousand नहीं sorry seventy eight thousand seventy eight thousand जो रहेगा वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा उसके बाद रहेगा ट्रेड पेबल छः लाख रुपए के दे रखे हैं चार लाख पचास हज़ार रुपये के दे रखे हैं एसेस्ट मशीनरी की हमारी दी हुई है सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की तेरह लाख रुपये की फर्नीचर हमारा दिया हुआ पाँच लाख दस हज़ार और तीन लाख है रुपये का गुडविल बिल दे रखी है दो लाख और एक लाख बीस हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट दे रखी है होल्डिंग कंपनी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जाती है नाइन थाउजेंड शेयर में इन्वेस्टमेंट की जाती है तेरह लाख पैंसठ हज़ार रुपये की नौ हज़ार शेयर लिए जाते हैं तेरह लाख पैंसठ हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो ये सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर बनेंगे हमारे यहाँ टोटल जो शेयर हैं वो हमारे बारह हज़ार शेयर बनते हैं बारह हज़ार में से नौ हज़ार ले लिए गए तो इसका मतलब ये है कि सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर ले लिए सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा एक्वायर किया तेरह लाख पैंसठ हज़ार रुपये में इन्वेंट्री दे रखी है हमें बारह लाख साठ हज़ार रुपये की तेरह लाख अस्सी हज़ार रुपये की ट्रेड रिसीवेबल दोनों कंपनियों की दी हुई है कैश बैलेंस दिया हुआ है अब ये कहता है prepare a consolidated balance sheet as on thirty first March two thousand fifteen सबसे पहले वही बारी आती है कि रिवेन्यू प्रॉफिट और जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने की सबसे पहले रिवेन्यू प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो करंट ईयर का लाभांश लाभ हमें दिया हुआ बैलेंस शीट में सब्सिडी कंपनी का तीन लाख नब्बे हज़ार रुपये तीन लाख नब्बे हज़ार रुपये में से हमारा पुराना प्रॉफिट कितना था अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो वो था तीन लाख बारह हज़ार रुपये का तीन लाख बारह हज़ार रुपये का प्रॉफिट था वो प्रॉफिट हमने इसमें से लेस कर दिया लेस ओपनिंग बैलेंस तीन लाख बारह हज़ार रुपये का वो हमने लेस कर दिया और करंट ईयर में क्योंकि हमने सितंबर 2014 में डिविडेंड घोषित किया है तो इससे भी हमारे लाभ जो हैं वो कम हुए हैं इससे लाभों में कमी आई है जैसे ही डिविडेंड घोषित करेंगे लाभ हमारे उतनी अमाउंट से कम हो जाएंगे तो एक लाख बीस हज़ार रुपये का हमने डिविडेंड घोषित किया है उससे लाभ हमारे कम हो गए हैं वो एक लाख बीस हज़ार रुपये हमें ऐड कर देने हैं ऐड करेंगे डिविडेंड की अमाउंट बारह लाख के ऊपर दस परसेंट के हिसाब से एक लाख बीस हज़ार रुपये ऐड कर दिए टोटल अमाउंट हमारे पाँच लाख दस हज़ार पाँच लाख दस हज़ार में से तीन लाख बारह हज़ार पिछले साल का लाभ हमने लेस कर दिया टोटल अमाउंट बचेगी एक लाख अठानवे हज़ार रुपये करंट ईयर के जो प्रॉफिट होंगे वो हमारे एक लाख अठानवे हज़ार रुपये बनेंगे एस लिमिटेड का हिस्सा अगर कैलकुलेट करें तो सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा मैंने आपको बताया था सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा एक लाख अठानवे हज़ार में कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा एक लाख अड़तालीस हज़ार पाँच सौ रुपये उसके बाद आता है dividend received by H limited out of acquisition profit जो पहले के लाभ हैं उनमें से डिविडेंड अक्वायर किया गया है एच लिमिटेड के द्वारा टोटल लाभांश हमने घोषित किया एक लाख बीस हज़ार रुपये एक लाख बीस हज़ार रुपये में एच लिमिटेड का शेयर कितना है seventy five percent seventy five percent calculate करोगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा नब्बे हज़ार दो तरीके हैं चाहे तो नौ हज़ार शेयरों के ऊपर दस परसेंट की दर से कैलकुलेट कर लीजिए चाहे एक लाख बीस हज़ार रुपये का सेवेंटी फाइव परसेंट कैलकुलेट कर लीजिए एक लाख बीस हज़ार का सेवेंटी फाइव परसेंट कैलकुलेट करोगे तो भी नब्बे हज़ार आएगा और नौ लाख रुपए की कैपिटल का दस परसेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो भी नब्बे हज़ार रुपये आएगा तो एच लिमिटेड का डिविडेंट हो जाएगा नब्बे हज़ार रुपये ये हमारा परिएक्विजेशन प्रॉफिट के रूप में कंसिडर करेंगे क्योंकि पिछली साल का लाभांश दिया गया है करंट ईयर का लाभांश नहीं है पिछली साल का लाभांश है देखिए इसने स्पेशली कहा for the year ended thirty first March two thousand fourteen पिछले साल का लाभांश है कैपिटल नेचर का है तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते वक्त कैलकुलेट किया जाएगा अब ये कहता है इसके संबंध में रेक्टिफिकेशन एंट्री इसके संबंध में रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी कि इसको हमें शेयर कैपिटल के रूप में कंसिडर करना चाहिए था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में इसको कंसिडर किया गया है तो यहाँ इसके रेक्टिफिकेशन बनाया गया है share in S limited account balance हमारा कितना है देखिए तेरह लाख पैंसठ हज़ार रुपये में शेयर लिए गए थे शेयर कितने रुपए में लिए गए थे तेरह लाख पैंसठ हज़ार रुपये में ये हमारे नाइन थाउजेंड शेयर की लागत वैल्यू है तेरह लाख पैंसठ हज़ार रुपये तेरह लाख पैंसठ हज़ार में शेयर लिए गए अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारी क्रेडिट करेंगे शेयर इन एस लिमिटेड के नाम से नब्बे हज़ार रुपये जो एंट्री मैंने आपको बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया जाएगा और share in S limited account को क्रेडिट कर दिया जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए profit and loss account debit to share in S limited account नब्बे हज़ार रुपये तो यहाँ share in S limited account credit हुआ एंट्री में तो ये है यहाँ पे क्रेडिट साइड में नब्बे हज़ार रुपये की एंट्री आ जाएगी उसके बाद बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितने का बचेगा तेरह लाख पैंसठ हज़ार रुपये में से बारह लाख पचहत्तर हज़ार रुपये का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा अगले साल में बैलेंस बीटी के रूप में अगर ट्रीट करेंगे तो बारह लाख पचहत्तर हज़ार रुपये हमारा ये बैलेंस आ जाएगा रही बात प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में टोटल अमाउंट हमारी दिखा रखी है होल्डिंग कंपनी की देखिए होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट दिखाया हुआ है नौ लाख साठ हज़ार रुपये इस प्रॉफिट में हमारा डिविडेंड भी शामिल है जो हमने एस लिमिटेड से प्राप्त किया है सब्सिडरी लिमिटेड से जो प्रॉफिट हमने प्राप्त किया है वो प्रॉफिट भी शामिल है उसको हम लेस कर देंगे नौ लाख साठ हज़ार रुपये में से नब्बे हज़ार रुपये लेस करोगे टोटल अमाउंट बचेगी आठ लाख सत्तर हज़ार रुपये अब जो बैलेंस शीट में हमें दिखाना है आठ लाख सत्तर हज़ार रुपये का तो प्रॉफिट दिखाना है और बारह लाख पचहत्तर हज़ार रुपये की एक्विजेशन दिखाना है उसके बाद आती है कैपिटल प्रॉफिट की बारी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट अब कैपिटल प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा प्री एक्विजेशन प्रॉफिट जितना भी है वो हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट माना जाएगा जनरल रिजर्व यहाँ से देखिए तीन लाख तीस हज़ार रुपये हमारा जनरल रिजर्व दिखाया हुआ है ये किस डेट को है इकतीस तीन दो हज़ार चौदह को इसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है तो ये हमारा प्री एक्विजेशन प्रॉफिट के रूप में कंसिडर करेंगे तीन लाख तीस हज़ार रुपये का तो जनरल रिजर्व हमारा हो जाएगा तीन लाख तीस हजार रुपए का जनरल रिजर्व और जो प्रॉफिट हमारे दिए हुए हैं बैलेंस शीट में तीन लाख है बारह हजार रुपये का हमारा ऊपर दे रखा देगी ऑन विच डेट जिस तारीख को एक्विजेशन किया जाता है एक अप्रैल 2014 को profit and loss showed a credit balance of rate तीन लाख बारह हजार रुपये इस पार्टिकुलर अवधि को हमारा जो बैलेंस है प्री एक्विजेशन प्रॉफिट का वो कितना है तीन लाख बारह हजार रुपये शो कर रहा है तीन लाख बारह हज़ार रुपये हमने इसमें से तीन लाख बारह हज़ार रुपये जो हम वो इसमें ऐड करेंगे तीन लाख बारह हज़ार रुपये ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमने डिविडेंड घोषित करना था वो कौन से लाभों में से करना था परी एक्विजेशन के लाभों में से करना था तो नब्बे हज़ार रुपये जो डिविडेंड घोषित किया है सॉरी नब्बे हज़ार नहीं एक लाख बीस हज़ार रुपये टोटल अमाउंट डिविडेंड की जो घोषित की गई है एक लाख बीस हज़ार रुपये वो परी एक्विजेशन के लाभों में से घोषित की गई है तो इसको एक लाख बीस हज़ार रुपये को लेस कर देंगे बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा एक लाख बानवे हज़ार रुपये वो हमारे प्री एक्विजेशन प्रॉफिट के रूप में ऐड किया जाएगा तो टोटल अमाउंट हमारी कैपिटल प्रॉफिट के रूप में जो आएगी वो कितने की आएगी पाँच लाख बाईस हज़ार रुपये की आएगी एक बार फिर बता रहा हूँ जनरली जो जो दे रखा है वो हमारा एज इट इज़ और प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हमारा प्री एक्विजेशन का दिया हुआ है तीन लाख बारह हजार रुपये उस तीन लाख बारह हजार रुपये में से जो डिविडेंट हमने प्री एक्विजेशन की डेट में घोषित किया है उस डिविडेंट को लेस कर दो जो अमाउंट बचेगी प्रॉफिट की वो प्रॉफिट की अमाउंट हमारी एक तरीके से अमाउंट के रूप में प्री एक्विजेशन के अमाउंट के रूप में ऐड होगी टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा यहाँ से पाँच लाख बाईस हज़ार रुपये उसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व या गुडविल अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें ये देखना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन का बैलेंस हमारा बचता है बारह लाख पचहत्तर हज़ार रुपये बारह लाख पचहत्तर हज़ार रुपये हमने ले लिए इसके बदले में पेमेंट कितने की होती है नौ लाख रुपये के तो शेयर लिए जाते हैं नौ हज़ार शेयर सौ रुपये का एक नौ लाख रुपये की तो शेयर कैपिटल हो गई परी एक्विजेशन के लाभों में या जो हमारा नेचर का प्रॉफिट है उस कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में एस लिमिटेड का शेयर अगर आप कैलकुलेट करोगे सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है टोटल अमाउंट हमारी बढ़ेगी बारह लाख इक्यानवे हज़ार पाँच सौ बारह लाख इक्यानवे हज़ार पाँच सौ हमें मिलने चाहिए थे या एक होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडी को देना चाहिए था और उसने पे कितना किया होल्डिंग कंपनी ने बारह लाख पचहत्तर हज़ार रुपये पे किए तो टोटल कैपिटल रिजर्व हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा सोलह हज़ार पाँच सौ रुपये का जो नई बैलेंस शीट होगी उसमें कैपिटल रिजर्व जहाँ या रिजर्व एंड सरप्लस जहाँ दिखाओगे तो जो भी यहाँ जनरल रिजर्व है उसमें कैपिटल रिजर्व जो होगा वो ऐड करके दिखाया जाएगा सोलह हज़ार पाँच सौ रुपये का उसके बाद आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा अल्टरनेटिव मेथड से आप कैलकुलेट करोगे इजी रहेगा पेड अप वैल्यू का 25 परसेंट तीन लाख रिवेन्यू प्रॉफिट का 25 परसेंट जो भी होगा वो हमें कैलकुलेट करना है रिवेन्यू प्रॉफिट हमारा एक लाख अठानवे हज़ार रुपये आता है तो उसका 25 परसेंट उनचास हज़ार पाँच सौ कैपिटलाइज का प्रॉफिट हमारा पाँच लाख बाईस हज़ार रुपये आता है उसका हमें 25 परसेंट कैलकुलेट करना है तो ये एक लाख तीस हज़ार है पाँच सौ टोटल अमाउंट जो होगी वो चार लाख अस्सी हज़ार रुपये की अमाउंट हमारी एक तरीके से माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में कैलकुलेट होगी उसके बाद आती है consolidated balance sheet consolidated balance sheet में कैपिटल शेयर कैपिटल कितने की दिखाओगे होल्डिंग कंपनी की जितनी शेयर कैपिटल है सेम एज इट इज तीस हज़ार रुपये की सॉरी तीस लाख रुपए की रिजर्व एंड सरप्लस की जब बारी आती है तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों के रिजर्व एंड सरप्लस जो होंगे वो हमें ऐड करके दिखाने हैं यहाँ पे देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में सात लाख अस्सी हजार प्लस नौ लाख साठ हजार सात और नौ सोलह सोलह लाख और एक सत्रह लाख ये बनेंगे हमारे चालीस हजार सत्रह लाख चालीस हजार सत्रह लाख चालीस हजार में जो हमारा नब्बे हज़ार रुपये का प्री एक्विजेशन प्रॉफिट था वो लेस कर दीजिए नब्बे हज़ार रुपये लेस करेंगे सत्रह लाख चालीस हज़ार रुपये में से अमाउंट बचेगी हमारे पास सोलह लाख है पचास हज़ार सोलह लाख पचास हज़ार में कैपिटल जीरो जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा सोलह हज़ार पाँच सौ का तो ये हमारे बनेंगे सोलह लाख छिहत्तर हज़ार हैं पाँच सौ सोलह लाख छिहत्तर हज़ार हैं पाँच सौ तो टोटल अमाउंट हमारी सोलह लाख छिहत्तर हज़ार पाँच सौ थोड़ी सी एक अमाउंट की और कमी रह गई रेवेन्यू प्रॉफिट और ऐड करना हमें एस लिमिटेड में रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा हमारा कितना है एस लिमिटेड में रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा एस लिमिटेड का आ, ये रहा हाँ सॉरी कैपिटल में से प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट ये देखिए यहाँ पे हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था एक लाख अठानवे हज़ार और इसमें एस लिमिटेड का जो शेयर था एक लाख अड़तालीस हज़ार पाँच सौ ये हमें ऐड कर देना है एक लाख अड़तालीस हज़ार पाँच सौ हमें ऐड कर देना है कितने में सोलह लाख सोलह लाख छिहत्तर हज़ार छियासठ सोलह लाख छियासठ हज़ार पाँच सौ में सोलह लाख छियासठ हज़ार पाँच सौ में अगर एक लाख अड़तालीस हज़ार पाँच सौ और ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट हमारी सत्रह लाख समथिंग बढ़ेगी तो ये अमाउंट हमारी यहाँ पे आप शो हो जाएगी टोटल रिवेन्यू प्रॉफिट ये देखिए रिवेन्यू प्रॉफिट का यहाँ पे आप देखोगे रिवेन्यू हम्म, प्रॉफिट ये रखा है जनरल रिजर्व सात लाख अस्सी हज़ार रुपये का और एच लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन आठ लाख सत्तर हज़ार रुपये का बनेगा और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर उसका शेयर एक लाख अड़तालीस हज़ार पाँच सौ का टोटल प्रॉफिट जो होगा वो इतना ऐड हो जाएगा टोटल अमाउंट हमारी सत्रह लाख अठानवे हज़ार पाँच सौ हमारी रिवेन्यू प्रॉफिट की आ जाएगी उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है माइनरिटी इंटरेस्ट जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया चार लाख अस्सी हज़ार रुपये का माइनरिटी इंटरेस्ट और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों कंपनियों की ऐड करके आप दिखाओगे करंट लाइबिलिटीज़ में दोनों कंपनियों की लाइबिलिटीज़ हैं छः लाख प्लस हैं चार लाख पचास हज़ार रुपये छः और चार दस लाख पचास हज़ार रुपये की करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी दस लाख पचास हज़ार रुपये की करंट लाइबिलिटीज़ उसके बाद non current assets fixed assets में दोनों कंपनियों की ऐड करके आप दिखाओगे फिक्स एसेस्ट यहाँ पे मशीनरी है फर्नीचर है और गुडविल को एक बार छोड़ दीजिए तेरह लाख तेरह और पाँच अठारह लाख दस हज़ार अठारह और तीन इक्कीस लाख है दस हज़ार इक्कीस लाख दस हज़ार रुपये की तो हमारी एक आती हैं टेंजिबल एसेस्ट टेंजिबल एसेट इक्कीस लाख है दस हज़ार रुपये इंटेंजिबल एसेट में गुडविल हमारी दे रखी है इंटेंजिबल एसेट में गुडविल दी हुई है दो और एक तीन लाख है बीस हज़ार रुपये की तीन लाख बीस हज़ार रुपये लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है तीन लाख बीस हज़ार रुपये में से आप क्या करोगे जो कैपिटल जीरो हमारा आया है सोलह हज़ार पाँच सौ रुपये का वो हमें लेस कर देना है तो तीन लाख बीस हज़ार में से सोलह हज़ार लेस करोगे तीन हज़ार तीन लाख है चार हज़ार और पाँच सौ और अगर लेस कर दिए जाएँ तो टोटल अमाउंट बनेगी तीन लाख तीन हज़ार पाँच सौ तो ये हमारी तीन लाख तीन हज़ार पाँच सौ रुपये की जो है गुडविल शो की जाएगी उसके बाद इन्वेंट्री दोनों कंपनियों की ऐड करके आप दिखाओगे इन्वेंट्री हमारी है इन्वेंट्री बारह लाख साठ हज़ार प्लस तेरह लाख अस्सी हज़ार बारह तेरह पच्चीस और एक छब्बीस लाख चालीस हज़ार रुपये की इन्वेंट्री हो जाएगी छब्बीस लाख चालीस हज़ार रुपये की इन्वेंट्री उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल दोनों कंपनियों की जोड़ के दिखा दो और कैश एंड कैश इक्विलेंट जो वो दोनों कंपनियों का ऐड करके दिखा दो ये आपकी रहेगी कॉन्सोलेटेड बैलेंस शीट तो आज के लिए आई थिंक पर्याप्त है आपको जो क्वेश्चन करने हैं कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ये बाईस तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व आउट करने हैं किसी तरह की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप डिस्कशन कर सकते हो अभी जैसे ये क्लास फिनिश होती है उस क्लास के फिनिश होने के बाद आप शेयर कर सकते हो डिस्कस कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भी आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हो पूछ सकते हो